Λοιπόν, καλώ σα βρήκα και εγώ με τη σειρά μου. Ε, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση το, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του, της του Ρεθύμνου και για την κριτική φιλοξενία φυσικά. Από τη Θεσσαλονίκη έρχομαι γι' αυτό. Και να ευχαριστήσω και εσά που έχετε έρθει αυτή τη δύσκολη ώρα, πριν, λίγο πριν το μεσημεριάτικο ύπνο, αν ακόμα υπάρχουν αυτά τα ωράρια. Λοιπόν, γιατί επέλεξα αυτόν τον τίτλο, τον ε, Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία γενεολογική, γεωγραφική και ιδεολογική πολιτική απροσδιοριστία. Ο βασικό λόγο είναι γιατί θεωρώ ότι η συζήτηση στην Ελλάδα γύρω από τι πρακτικέ κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία γίνεται σε ένα δίπολο το οποίο ε, είναι προβληματικό και ω προ τα δύο σκέλη του. Δηλαδή, από τη μία έχουμε μία άποψη η οποία φαίνεται να είναι ριζοσπαστική με και ισοπεδώνει όλες αυτές τις πρακτικές ως ερφορμιστικές ή ως πρακτικές οι οποίες αναπαράγουν την καπιταλιστική τάξη πραγμάτων και δεν πρόκειται να δώσουν διέξοδο στην κρίση. Σίγουρα όλοι θα έχετε βρει τέτοιες αναφορές από το που μέχρι, από, μέχρι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και η άλλη άποψη, η οποία εξίσου είναι λαθασμένη κατά τη γνώμη μου, το άλλο λοιπόν σκέλος του διπόλου, είναι αυτό το οποίο εξειδανικεύει αυτές τις πρακτικές και τις εξειδανικεύει με έναν τρόπο που τους κάνει κακό. Τους κάνει κακό γιατί περιμένει από αυτές τις πρακτικές να ουσιαστικά να υλοποιήσουν το σύνολο του πολιτικού φαντασιακού που έχουμε για τον κοινωνικό μετασχηματισμό με αποτέλεσμα να γεννιούνται τόσες που πολλές φορές γονατίζουν τα ίδια εγχειρήματα. Για να αποφύγουμε λοιπόν αυτό το δίπολο, θέλω στη συγκεκριμένη παρουσίαση να αριοθετήσω λίγο τη συζήτηση γύρω από την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία και έναν ειδικό τύπο μορφωμάτων που αναπτύσσονται εντό τη, στις κοινωνικές επιχειρήσεις και στη συνέχεια θα ήθελα να, δω, να δούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργατικά πώς μπορούν πραγματικά να δομούνται διαφορετικές αφηγήσεις και στη θεωρία και στην πράξη αυτού που ονομάζουμε κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία. Λοιπόν, τι μας λέει ο πρώτος πίνακα δεν φαίνεται, βλέπω ήδη ότι προβληματίζεστε να διαβάσετε διαφάνεια. Ίσως αν κλείσουμε κάποια από τα μπροστά φώτα, ναι. τα δικά σας, να είναι ναι. καλύτερα. Όχι... Τα δικά, από εδώ. Ναι, ήδη, ήδη είναι αρκετά καλύτερα νομίζω. Καλά, τώρα είναι πολύ ωραία, αλλά βλέπετε εσείς. Ε, δεν ξέρω έχουμε πρόβλημα, τα ξέρουμε Λοιπόν, τι προσπαθεί να πει αυτός ο πίνακας. Αυτός ο πίνακας, ε, πολύ σχηματικά, αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να πει ότι Υπάρχουν διαφορετικές έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν όλα αυτά τα, τα μορφώματα, όλες αυτές τις πρακτικές που δεν μπορούν αυστηρά να ενταχθούν ούτε στην αγορά ούτε στο κράτος. Η μία έννοια είναι η έννοια του μη κερδοσκοπικού τομέα. Αυτή απαντάται κατά κύριο λόγο στον αγγλοσαξονικό κόσμο, βασίζεται στην παράδοση φιλανθρωπίας που είχαν αυτές οι χώρες, και οι πρώτε ερευνητικέ προσπάθειε αυτό που κάνουν είναι να πούν, κυρίω μέσα από την ορθόδοξη οικονομική επιστήμη, θέτουν το ακόλουθο ερώτημα. Γιατί αναπτύσσονται μη κερδοσκοπικέ οργανώσει, Γιατί οι ανάγκε οι κοινωνικέ δεν καλύπτονται μόνο από την αγορά ή το κράτο. Αυτές, λοιπόν, αυτή η προσέγγιση, μέσω κυρίως από την ορθόδοξη οικονομική επιστήμη, όπως προείπα, αυτό που κάνει είναι να εξετάσει τι μη κερδοσκοπικές δηλαδή μορφώματα τα οποία απαγορεύουν τη διανομή κερδών στα μέλη τους. Προχωρώντας προς τα αριστερά του πίνακα, σας έχω πάει ανάποδα, έχουμε την έννοια της κοινωνικής οικονομίας. Η έννοια της κοινωνικής οικονομίας απαντάται κυρίως στην πυροτική Ευρώπη και αυτό που κάνει και διαφέρει σε σχέση με την προηγούμενη είναι ότι περιέχει συνειδητά την εμπειρία του συνεταιριστικού κινήματος, δηλαδή την εμπειρία μορφωμάτων τα οποία διανέμουν κέρδη στα μέλη τους, αλλά με συγκεκριμένους περιορισμούς. Έτσι, ένας συνεταιρισμός μπορεί να διανύει κέρδη, αλλά όχι απεριόριστα. Τι μας λέει η προσέγγιση κοινωνική κοινωνικής οικονομίας. Η προσέγγιση κοινωνική κοινωνικής οικονομίας, αυτό που τονίζει κατά κύριο λόγο, είναι η συνύπαρξη με το κράτος και την αγορά για την προώθηση του συλλογικού καλού, βάζοντας μπροστά το στοιχείο της οικονομικής δημοκρατίας. Και τέλος, πηγαίνοντας προς τέρμα αριστερά πλέον στον πίνακα και όχι τυχαία, έχουμε την προσέγγιση και την έννοια της αλληλέγγυας οικονομίας, η οποία συνδέεται με ριζοσπαστικά κινήματα που αναπτύχθηκαν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά στη Λατινική Αμερική, τα εργοστάσια στη Αργεντινή, ε, ε, μια σειρά από πρακτικές που εμφανίστηκαν και τι κάνουν αυτές, αυτά τα μορφώματα. Βάζουν μια διτή στόχευση. Πρώτον, ότι εμείς θέλουμε μια οικονομία η οποία να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες και να, και να γίνεται αυτό αναπτύσσοντας σχέσεις αμοιβότητας και το δεύτερο, ότι εμάς μας ενδιαφέρει το ζήτημα της αυτονομίας. Δηλαδή, το να δημιουργούμε αυτόνομους δημόσιους χώρους στους οποίους να μπορούμε να συζητούμε σκοπούς και μέσα. Άρα λοιπόν, στην τελευταία αυτή προσέγγιση μπαίνει πιο έντονα θα λέγαμε από ό,τι στις άλλες το ζήτημα του κοινωνικού μετασχηματισμού. Αν θέλαμε να δείξουμε αυτά που είπαμε πριν με ένα σχήμα, θα χρησιμοποιούσαμε αυτό εδώ το τριγωνάκι, το οποίο βασίζεται στο θεωρητικό έργο του Πολάν. Και τι μας λέει αυτό. Αυτό μας λέει ότι ακόμα και σήμερα ο καπιταλισμός δεν είναι μόνο αγορά. Ο καπιταλισμός βασίζεται στην αγορά, είναι αυτή εδώ πέρα η γωνία, έτσι, τη οποία η ρυθμιστική αρχή, η λειτουργική αρχή είναι η απρόσωπη αγορέα συναλλαγή. Αυτήν έχει κάνει ω ρυθμιστική αρχή τη κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα στηρίζεται και αξιοποιεί και δύο άλλε λειτουργικέ αρχέ που, συ, που ε, συνδυάζονται με δύο άλλου τομεί. Ποιε είναι αυτέ, Είναι το κράτο με βασική λειτουργική αρχή την αναδιανομή. Τι κάνει δηλαδή το κράτο ή οποιαδήποτε κεντρική αρχή, συγκεντρώνει πόρους και τους διανέμει με βάση τις ανάγκες ή με βάση κάποια κριτήρια. Και έχουμε και αυτό που λέμε τέρμα στην γωνία αμοιβαιότητα, που είναι τι. Η σχέση που έχω εγώ με μια γειτόνισσα που τη χτυπάω το κουδούνι και τη λέω δεν έχω λεμόνι και μου δίνει, και εκείνη τη στιγμή δεν είμαι υποχρεωμένη ούτε το λεμόνι να πληρώσω, ούτε να δώσω κάποιο άλλο πράγμα εις αξίας. Αν όμως για δύο χρόνια πηγαίνω στη γειτόνισσα και χτυπάω την πόρτα και ζητάω λεμόνια και δεν δώσω ποτέ τίποτε, προφανώ η αρρυγνία Άρα λοιπόν, αυτό που μα λέει η αμοιβαιότητα είναι ότι υπάρχει μια σχέση υποχρέωση, αλλά αυτή δεν προκύπτει από, κάποια κεντρική αρχή, αλλά βασίζεται στη συμμετρικότητα τη σχέση που αναπτύσσουν τα ίδια τα υποκείμενα. Γιατί έχουμε βάλει την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία σε αυτό το κυκλάκι που είναι στο κέντρο του τριγώνου, γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι πρακτικέ, και δεν είναι δικιά μου φυσικά αυτή η σύλληψη, έτσι αναπαράγω κάποια διαβάσματα εδώ πέρα, μην φαινόμαστε και χωστήρε χωρί λόγο. Υπάρχουν λοιπόν αυτέ οι πρακτικέ στο κέντρο τη διάδραση και των τριών αυτών λειτουργικών αρχών. Α πάρουμε για παράδειγμα ένα συνεταιρισμό. Τι κάνει ο συνεταιρισμό, Πουλάει στην αγορά. Αλλά είναι υποχρεωμένο να υποκύψει στι επιταγέ τη αγορά να είναι ανταγωνιστικό, να έχει συγκρίσιμη τιμή, συγκρίσιμη ποιότητα κτλ. Ταυτόχρονα, το θεσμικό πλαίσιο για τις κοινωνικές, για, για, ένα συνεταιρισμό προκύπτει από το κράτο. Το κράτο είναι αυτό που θα το φορολογήσει ή θα του δώσει απαλλαγή. Το κράτο είναι αυτό που ενδεχομένω θα τον επιδοτήσει ή όχι. Ταυτόχρονα όμω, ένα συνεταιρισμό για να είναι βιώσιμο και να πετύχει να ανταγωνιστεί με τις ιδιωτικέ κρατοσκοπικές επιχειρήσει, πρέπει να δημιουργήσει τι μια κοινότητα. Μια κοινότητα εργαζομένων, μια κοινότητα παραγωγών, μια κοινότητα με τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Το γεγονός ότι αυτές οι πρακτικές βρίσκονται στο κέντρο αυτής της διάδρασης είναι ταυτόχρονα η δύναμη και η αδυναμία τους. Η δύναμη γιατί ανοίγουν ρήγματα, έτσι, καθώς μπορούν να παίξουν στα κενά που αφήνει η διάδραση αυτών των πρακτικών, Αδυναμία όμως γιατί δέχονται πιέσεις. Δέχονται πιέσεις ή να ξοκύλουν προς την αγοραία μορφή χωρίς κανένα άλλο στοιχείο ή να γίνουν και να αποβιωθούν είτε να γίνουν οι σύρες μικροκλίμακας χωρίς κανένα περιθώριο μετασχηματισμού. Αυτό που είπαμε λοιπόν για τη δύσκολη θέση των πρακτικών της κοινωνικής ή αλληλέγγυας οικονομίας εν γέννη, μπορούμε να το δούμε και στον τρόπο με τον οποίο όριοθετούνται ενοιολογικά οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως διακριτό μόρφωμα εντός του σύμπαντος της κοινωνικής ελέγχης οικονομίας. Έχουμε λοιπόν και πάλι μια αμερικανική ή αγγλοσαξονική αφήγηση, η οποία θεωρεί ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις ανήκουν σε ένα συνεχές, που από τη μια πλευρά έχει μια οποιαδήποτε μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδίω καθώ μειώνουν οι κρατικέ επιδοτήσει, αναγκάζεται να αναπτύξει αγορέ επιχειρηματικέ δράσει για να εξασφαλίσει έσοδα και από την άλλη μια οποιαδήποτε εταιρεία με δράση κοινωνική υπευθυνότητα. Η κοινωνική λοιπόν επιχείρηση στον αγγλοσαξονικό κόσμο είναι κάτι πολύ ασαφε Μπορεί να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα της ΣΕΛ για να βοηθήσει κάποια παιδάκια στον τρίτο κόσμο, μπορεί να περιλαμβάνει και ένα κοινωνικό συνεταιρισμό. Αντιθέτω, στην υπηρετική Ευρώπη, οι κοινωνικέ επιχειρήσει θεωρούνται παιδιά τη κοινωνική οικονομία και θεωρούνται μάλιστα ότι τουλάχιστον στην πρώτη τους, κατά την πρώτη του εμφάνιση αποτελούν την τομή ανάμεσα σε δύο διακριτέ οικογένειε οργανώσεων. Από τη μια πλευρά έχουμε τις μη κερδοσκοπικέ οργανώσει και απ' την άλλη έχουμε του εργατικού συνεταιρισμού. Οι μη κερδοσκοπικέ οργανώσει λοιπόν, από τη δεκαετία του 70 και μετά, διαπίστωσαν ότι όση συνηγορία κι αν κάνουν για τι ομάδε τι οποίε ε, εκπροσωπούν ή υπερασπίζονται, δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα τη ένταξη στην απασχόληση. Και αναφέρομαι σε άτομα με προβλήματα ψυχική υγεία, άτομα με αναπηρία κτλ. Οπότε αρχίζουν σταδιακά κάποιε μικροσκοπικέ οργανώσει να αναπτύσσουν οι ίδιε παραγωγικέ δραστηριότητε για να εντάξουν αυτά τα άτομα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μήτρα η οποία οδηγεί στην εμφάνιση των κοινωνικών επιχειρήσεων και η άλλη είναι η μήτρα των εργατικών συνεταιρισμών, οι οποίοι, δεχόμενοι την πρώτη κριτική ότι έχετε ξοκύλι, δηλαδή εξυπηρετεί τα συμφέροντα μόνο των μελών σας ή των εργαζομένων και δεν βλέπετε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αρχίζουν και εντάσσουν στις διαδικασίες τους με τυπικό ή άτυπο τρόπο και άλλους εταίρους, δηλαδή το Δήμο, την τοπική κοινότητα, τους λύτες των υπηρεσιών. Και αρχίζουν λοιπόν και γίνονται πολυεταιρικά σχήματα. Παιδιά λοιπόν αυτή τη όσμωση είναι κοινωνικέ επιχειρήσει. Η Κινσέπ δηλαδή. Τύπου Κινσέπ. Θα φτάσουμε εκεί. Η Κινσέπ είναι ε, το, το θεσμικό εργαλείο που δίνει ε, το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή για του κοινωνικού συνεταιρισμού. Ναι. Για τι κοινωνικέ επιχειρήσει, ναι. Αν λοιπόν θέλαμε να ορίσουμε ιδέατα τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση, θα λέγαμε ότι αυτό βασίζεται, ότι προσδιορίζεται από τέσσερα οικονομικά και πέντε κοινωνικά κριτήρια. Ξεκινάμε με τα οικονομικά. Συνεχής οικονομική δραστηριότητα. Τι σημαίνει αυτό ότι το να φτιάξω μπιχλιμπίδια και να τα πουλήσω σε ένα παζάρι τα Χριστούγεννα δεν με κάνει κοινωνική επιχείρηση. Δεύτερον, υψηλό βαθμό αυτονομία. Ούτε το κράτο, ούτε θηγατρική κάποια εταιρεία είναι. Μόνοι, μόνοι μα εμεί αποφασίζουμε πώ θα λειτουργήσουμε αυτό το πράγμα. Τρίτον, ανάληψη ρίσκου. Επειδή σα βλέπω κάποιου και κάποιε αγχωμένε με τον κατά τι σημειώσει, η παρουσίαση θα, θα, θα μείνει, να, θα τη βρείτε, ε, για να, χάνουμε, να μην χάνουμε τη ζωντανή διαδικασία. Τρίτον, ανάληψη ρίσκου. Τι σημαίνει αυτό. Μια κοινωνική επιχείρηση βγαίνει στην αγορά. Έτσι, άρα μπορεί να αποτύχει, μπορεί και να πετύχει. Τέταρτον, μήνυμο αμοιβόμενης εργασίας. Ότι υπάρχουν έστω και ένα ελάχιστο αριθμό θέσεων αμοιβόμενη εργασία. Από τι δεν μα διαφοροποιεί αυτό, Από μια εθελοντική οργάνωση. Και πάμε στα κοινωνικά. Στόχο το όφελο στην κοινότητα ή την ομάδα. Τι σημαίνει αυτό, Ότι η ίδια μου παραγωγική δραστηριότητα σε κάποιο βαθμό δείχνει και την κοινωνική μου κατεύθυνση. Αν μαζευτούμε πέντε άτομα και κάνουμε ένα συνεταιριστικό ενεχειροδαριστήριο, δεν είναι κοινωνική επιχείρηση. Δεύτερον, συλλογική διάσταση. Σε αντίθεση με την αγγλοσαξονική αφήγηση, οι κοινωνικέ επιχειρήσει είναι συλλογικέ πρωτοβουλίε. Δεν είμαι μόνη μου εγώ που έχω ένα όραμα για να λύσω ένα πρόβλημα με αγορεό τρόπο. Είμαστε μια πρωτοβουλία ανθρώπων που θεωρούμε ότι μεταξύ μα μπορούμε να κάνουμε χαίρι και να, και να λύσουμε και το δικό μα πρόβλημα και με αξιοπρέπεια. Έτσι. Τρίτον, η συμμετοχή σε αποφάσεις δεν καθορίζεται από τη συνεισφορά του κεφαλαίου. Τι σημαίνει αυτό. Όσε προαιρετικέ συνεταιριστικέ μερίδε και να αγοράσω, αν εγώ έχω πέντε και εσύ έχει μία, έχουμε μία, απόφαση, ε, μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση. Πολυεταιρικότητα. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, μπορούν να είναι και οι λήπτε των υπηρεσιών. Και τέλο, περιορισμένη διανομή κερδών. Έχει κανεί καμιά κάποια εικόνα γιατί αυτό μπαίνει στα, κοινωνικά κριτήρια. Στα κινήτρο. Τι σημαίνει περιορισμένη και ασφάλεια. Σημαίνει ότι μπορούμε να διανύμουμε κέρδη στους, εργαζόμενα μέλη μας, αλλά μέχρι ενός ποσοστού. Γιατί αν το κάνουμε απεριόριστα, τότε μπορεί πολύ εύκολα να εξοκύλει στο, στο να έχουμε σαν βασική ρυθμιστική αυτή τη μεγιστοποίηση του κέρδου. Έχοντα πει αυτά, θέλω να συνοψίσω λίγο τη συζήτηση μέχρι τώρα. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι για αυτό που λέμε κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία υπάρχουν τουλάχιστον τρει αφηγήσει. Μία είναι φιλελεύθερη, η οποία λέει ότι η αγορά μπορεί να επιλύσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Ο κοινωνικό επιχειρηματία που έχει το όραμα για να λύσει τα πάντα. Φυσικά αυτή η αφήγηση δεν μα λέει τι γίνεται με τα προβλήματα τα οποία γεννάει η ίδια η αγορά και για τα οποία χρειαζόμασταν συλλογικέ ρυθμίσει και γι' αυτό αναπτύχθηκε το κράτο πρόνοια. Όπω επίση δεν μα λέει τι, είναι, ο, τι, επιπτώσεις μπορεί να έχει η προσήλωση μόνο στις πωλήσει στο ίδιο το μόρφωμα της κοινωνικής επιχείρησης ή της πρακτικής αλληλέγγυας οικονομίας. Δηλαδή, το να υποτάξεις ένα μόρφωμα να, να σκέφτονται μόνο τι πωλήσει σημαίνει ότι πειθαρχεί ταυτόχρονα και στου κανόνε τη αγορά και στην ηγεμονία του εμπορεύματο. Και αυτό έχει επιπτώσει και στην εσωτερική του διαδικασία. Η δεύτερη αφήγηση είναι μια αφήγηση τρίτου δρόμου, θα λέγαμε. Εδώ πέρα λέμε ότι η κοινωνική οικονομία είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, υπάρχει αυτή η ξενανίκευση, γιατί λέει συνδυάζει τα καλά τη αγορά και τα καλά του κρατου ειναι Είναι ένα win-win σενάριο. Και εδώ πέρα βλέπουν ας πούμε, την κοινωνική οικονομία κυρίω στο πεδίο τη ένταξη ευάλωτων ομάδων, αλλά και στο πεδίο αυτό που ονομάζεται προνοιακό πλουραλισμό. Ότι σιγά σιγά δηλαδή το κράτο καλό θα ήταν να την κάνει από κάποια πεδία κοινωνική φροντίδα και να αρχίζουν να μπαίνουν κοινωνικέ επιχειρήσει. Η κριτική φυσικά σε αυτή την άποψη είναι ότι πρώτα απ' όλα η συνύπαρξη αυτή δεν είναι καθόλου ειρηνική, αλλά είναι μια συνύπαρξη γεμάτη εντάσει. Όπω επίση και ότι ε, οι μελέτες που έχουν γίνει για τις χώρες τις οποίες το του, παράδειγμα του προνοιακού πλουραλισμού πέρασε περισσότερο όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν μια διολύστηση των εργασιακών σχέσεων στο κομμάτι της κοινωνικής φροντίδας για τους εργαζόμενους, ε, ενώ πάρα πολλά εγχειρήματα τα οποία προσπάθησαν να περιχαρακώσουν την κοινωνική οικονομία στο κομμάτι της κοινωνικής ένταξης δεν φάνηκαν και ιδιαίτερα πετυχημένα σε αυτό. Τέλο, υπάρχει μια ριζοσπαστική αφήγηση ότι η αλληλέγγυη οικονομία είναι η στρατηγική μετασχηματισμού. Ξεχάστε τα κόμματα, ξεχάστε τον συνδικαλισμό, ξεχάστε τι απεργίε, ξεχάστε τι κινητοποιήσει, α το ρίξουμε όλοι στην αλληλέγγυη οικονομία, γιατί έτσι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε, να υπερβούμε τον καπιταλισμό. Ε, νομίζω ότι και αυτή η κριτική, στο βαθμό που, ε, και αυτή η αφήγηση στον βαθμό που αρθρώνεται με αυτόν τον τρόπο είναι προβληματική. Πρώτα απ' όλα, γιατί συρρυκνώνουν τα πεδία των αντιστάσεων. δεύτερο γιατί ακόμα είμαστε σε μια μηχανία για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν τα επιμέρους εγχειρήματα να συνδεθούν, έτσι, επιμέρους συνεταιρισμοί, επιμέρους πρακτικές ελέγχες οικονομίας και να πετύχουν ευρύτερε μεταβολές. Δηλαδή, ακόμα έχουμε μια μηχανία στο πώς θα καταφέρουμε αυτά τα, αυτά τα μεμονωμένα εγχειρήματα να αποκτήσουν ε, μια κοινή γλώσσα και ένα κοινό όραμα. Και επίσης υπάρχει εδώ πέρα και ένα ζήτημα σε σχέση με αυτό που λέγεται καταπολέμηση περιφερειακών ανισοτήτων και με το, πρόγραμμα της με καθολικότητας. Τι θέλω να πω. Δεν μπορούν, δεν αναπτύσσονται με την ίδια ε, ταχύτητα και ευκολία πρακτικές κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας σε όλες τις περιοχές. Κάποιε περιοχέ στερούνται πόρων ή στερούνται δρόμων των υποκειμένων. Τι θα κάνουμε με αυτέ, θα τι αφήσουμε να. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο λόγο που υπάρχει αυτή η κεντρική αρχή που λέγεται κράτο. Και είναι γιατί θεωρητικά τουλάχιστον προσπαθεί να εξασφαλίσει αυτό που λέγεται καθολικότητα. Λοιπόν, η διάδραση ανάμεσα στι πρακτικέ κοινωνική και οικονομία και σε μια οποιαδήποτε κεντρική αρχή δεν έχει αποδειχθεί εύκολη. Θέλω λίγο να ενημερωθώ για το χρόνο που μου έχει απομείνει για να... Εγώ προσαρμόζομαι στο χρόνο που έχω. Ωραία. Παρόλη αυτή την κριτική εισαγωγή, θα ήθελα να πω γιατί μας ενδιαφέρει παρόλα αυτά η κοινωνική και η οικονομία. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να, να τεθεί ως ένα ανοιχτό ζήτημα και όχι μια, ως μια συγκεκριμένη απάντηση. Πρώτα απ' όλα, γιατί εισάγει στη συζήτηση ξανά το ζήτημα του παραγωγικού μετασχηματισμού. Τι θα πει αυτό, θα πει ότι ανεξάρτητα το αν τώρα διανύουμε κρίση ή όχι, κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να επανέλθουμε σε μια κοινωνία η οποία επιλύει το πρόβλημα της μετακίνησης με το να έχει κάθε οικογένεια δύο και τρία γιοταχή. Δεύτερο, Μπολιάζει η συζήτηση για την κοινωνική και και οικονομία, καθώ ανοίγει το ζήτημα των κοινωνικών αναγκών, αυτό που οραματιζόμαστε ω μετακαπιταλιστική κοινωνία. Δηλαδή, είναι μόνο ζήτημα ταξικό ή υπάρχουν και άλλε διαστάσει οι οποίε είχαν υποτιμηθεί από το ανταγωνιστικό κίνημα και πρέπει επιτέλου να ενταχθούν, όπω είναι η φεμινιστική κριτική και το ζήτημα του περιβάλλοντο. Τρίτον, όπω ακριβώ φάνηκε και από αυτά που έχω πει εισαγωγικά, η αλληλέγγυη οικονομία μα βάζει επιτάπητο στο το κλασικό δίπολο κεντρικό σχεδιασμό ή αγορά. Πώς απαντάμε σε αυτό μετά από την εμπειρία της Σοβιετική Ένωση και την κρίση του 8. Τοπικοποίηση. Η κοινωνική οικονομία μας επαναφέρει το ζήτημα της παραγωγής σε τοπική κλίμακα. Καλό θα ήταν αυτό να μην το κάνουμε με όρου εξειδανίκευση, αλλά να έχουμε μια κριτική στάση απέναντί του. Έλλειμμα πραγματική συμμετοχή. Η κρίση ας πούμε, που ζούμε τώρα, που θα δούμε και στη συνέχεια, δεν είναι μόνο οικονομική. Υπάρχει και μια κρίση πολιτικών υποκειμένων. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική οικονομία εργαλειακά, Όχι. Αλλά οι άνθρωποι που χτίζουν τέτοιε πρακτικέ, η όσμωση που έχουν μεταξύ του, δημιουργούν και παιδεία για τη δημιουργία νέων ταυτοτήτων και νέων υποκειμένων. Αυτά όμω όλα προποθέτουν ότι η ματιά μα για την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία δεν την περιχαρακώνει σαν το καταφύγιο των ευάλωτων, αλλά αποτελεί μια οριζόντια οπτική για τον μετασχηματισμό ολόκληρη τη οικονομία. Γιατί τώρα έχει σχέση η κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία με την κρίση. Όπω είπα πριν, η κρίση διαπερνά όλα τα επίπεδα. Η κρίση ανοίγει το ζήτημα του παραγωγικού μετασχηματισμού και ω εκ τούτου η κρίση ανοίγει και το ζήτημα του κοινωνικού μετασχηματισμού. Για αυτό το λόγο, ενώ πριν το 2008 στην Ελλάδα η έννοια τη κοινωνική και ελεύθερη οικονομία δεν ήταν τόσο γνωστή, όχι ότι δεν υπήρχαν πρακτικέ, αλλά δεν συζητιόταν, δεν ήταν τόσο τη μοδό, έκτοτε έχει γίνει τη μόδα και έχει γίνει τη μόδα μέσα από μια πληθώρα πρακτικών που αναπτύχθηκαν και εδώ πέρα ε, αναφέρομαι ενδεικτικά σε συνεργατικά εγχειρήματα, σε λαϊκέ αγορέ χωρί μεσάζοντε, σε κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικά ιατρία ηλικία κ.ο.κ. Θα κλείσω την παρουσίαση. Έχω πολύ περισσότερο υλικό, αλλά ελπίζω αυτό να αξιοποιηθεί μέσα από κυρίω μέσα από τη συζήτηση, καταδεικνύοντα πώς στην, περίοδο, στην Ελλάδα και την περίοδο της κρίσης αρθρώνεται ένας λόγος για την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία από τα κάτω σε συλλογική αντίσταση και από τα πάνω σε εκμετάλλευση. θα αναφέρω δύο παραδείγματα, γιατί, τα οποία δεν είναι από την Κρήτη, γιατί νομίζω ότι αυτό θα καλυφθεί από τις, φωνέ τις φωνές των τρόπων υποκειμένων εδώ, από τα εγχειρήματα. Ένα είναι της Βιομέ, το πρώτο δηλαδή κατελημένο εργοστάσιο που είχαμε την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα όπου έχει τεθεί σε συνεταιριστική επαναλειτουργία και θα διαβάζω τον ίδιο τον λόγο των υποκειμένων. Στην καρδιά τη κρίση, λοιπόν, οι εργάτε τη ΒΙΟΜΕ χτυπάνε την καρδιά τη εκμετάλλευση και τη διοκτησία. Με την ανεργία να σκαρφαλώνει στο 30%, το εργατικό εισόδημα να μηδενίζεται, χορτάται μόνο από λόγια, υποσχέσει και φορολιστία, απλήρωται από το Μάιο του 2011 και σε επίσχεση εργασία, με το εργοστάσιο εγκατελειμμένο από την εργοδοσία, οι εργάτε βιομηχανική μεταλλευτική με απόφαση τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, αποφάσισαν να μην αφαιθούν στη σίγουρη και μακροχρόνια ανεργία, αλλά να αγωνιστούν να πάρουν το εργοστάσιο στα χέρια του και να το λειτουργήσουν οι ίδιοι. Με επίσημη πρότασή του από τον Οκτώβριο του 2011, διεκδικούσαν να δημιουργήσουν έναν εργατικό συνεταιρισμό κατά τον πλήρη έλεγχό του, απαιτώντα μάλιστα νομική κατοχήρωση, τόσο για το δικό του εγχείρημα, όσο και για όλα τα άλλα που θα ακολουθήσουν θα ήθελα να αναφέρω ένα παράθεμα από μια προσπάθεια δικτύωση συνεργατικών εγχειρημάτων στην Αθήνα, όπου όπω αναφέρουν οι ίδιοι, είμαστε συλλογικότητε ανθρώπων που προηγουμένω είτε βρισκόμασταν στην ανεργία είτε στην εργασιακή επισφάλεια. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, πήραμε την απόφαση να δοκιμάσουμε έναν άλλο τρόπο εργασία, συλλογικό, με σχέση σεβασμού, συντροφικότητα και αλληλεγγύη. Βάλαμε λοιπόν στην πράξη την πεποίθησή μα πω δεν χρειάζονται στην οργάνωση τη εργασία κάθετε και ιεραρχικέ δομέ για να αναπτύξουμε τι παραγωγικέ μα ικανότητε. Βλέπουμε λοιπόν πω οι πρακτικέ τη κοινωνική και ενέργεια οικονομία δομούν έναν λόγο, έναν λόγο συλλογική αντίσταση. Ταυτόχρονα όμω βλέπουμε και φωνέ οι οποίε χρησιμοποιούν πραγματικά την κοινωνική οικονομία ω όξι τη εκμετάλλευση. Και θα ήθελα εδώ πέρα να σα αναφέρω μια επιστολή η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τον τελευταίο καιρό, προέρχεται από μια ΚΙΤΣΕΠ και απευθύνεται στον πρόεδρο των διεκτητών ξενοδόχων και λέει το εξή. Ο κοινωνικό συνεταιρισμό μα διέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο που μα επιτρέπει να, να συνάπτουμε, με συμπράξει ανθρώπινου δυναμικού με οποιασδήποτε επιχειρήσει του ιδιωτικού τομέα και οι οποίες τέτοιες συνεργασίες εγγυώνται αποδεδειγμένα οικονομικότερο για εσάς αποτέλεσμα από το να προσλαμβάνει η ίδια η επιχείρησή στο προσωπικό Έλληνες είτε αλλοδαπού, που έχετε βρει και επιλέξει ήδη. Με άλλα λόγια, αυτούς τους επιλεγέντες από εσά μπορούμε να τους δεχτούμε ως επαγγελματικά συνεταιριστικά μέλη της ΚΕΣΕΒ, προκειμένου να εξυπηρετούν εφ' εξής νόμιμα την επιχείρησή σας με αυτή την ιδιότητά τους και όχι με εκείνη του μισθωτού ασφαλισμένου σας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα παράδειγμα του πώς οι Κινσέπ προσπαθούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κερδοφορίας του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα της εργοδοσίας και θέλω λίγο να προσέξουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι Κινσέπ από το κράτος της λιτότητας για την της εργασιακών σχέσεων στον πυρήνα πλέον των δημόσιων υπηρεσιών και εδώ θέλω να αναφερθώ στον εμπεγμό του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στι καθαρίστριε ότι μη στεναχωριέστε που απολύεστε, μπορείτε να κάνετε μια κινσέ και να πάρετε την ε, εργολαβικά τη υπηρεσία καθαριότητα. Όπω επίση τι διάφορε συμπράξει που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα σε κινσέ και ΟΤΑ για τη διαχείριση απορριμμάτων, για τη λειτουργία παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών κτλ αφήνοντα πραγματικά μετέωρου του εργαζόμενου, γιατί θέλω να σα πω ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει βγάλει την πλειοψηφία αυτών των, ε, των συμπράξεων, ε, έχει, τις έχει σε, σε νομική βάση ανταγωνισμού. Δεν θέλω να, να επεκταθώ ε, σε διάφορα παραδείγματα που έχουμε από τη διεθνή εμπειρία, γιατί θα, θα μακρηγορήσω και δεν το θέλω στο, στο χρόνο. Θέλω πραγματικά να γίνει συζήτηση. Θέλω κλείνοντα να μου συγχωρήσετε τη ματοδοξία. Ε, θα, θα αναφερθώ σε έναν οδηγό, ε, τον οποίο έχω συγγράψει πρόσφατα. Είναι ένας οδηγός δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. Έχει εκδοθεί από το Ίδρυμα Χάνριχ Μπέλ Ελλάδας. Μπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά, διανέμεται δωρεάν και σε εντυπικές ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να το βρείτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Χάνριχ Μπέλ. Και ε, Δυστυχώ έντυπα δεν μπόρεσα να σα φέρω με το αεροπλάνο. Ε, έχει πάλι νομίζω στο σκεύο ένα-δυο αντίτυπα αλλά θα προσπαθήσω να στείλω ε, και κάποια περαιτέρω στο, στο Γιάννη Ζαϊμάκη. Ο στόχο του είναι να λειτουργήσει ω χειροθετικό εργαλείο για ανθρώπου που θέλουν να κάνουν κοινωνική επιχείρηση, πιάνοντα βήμα-βήμα τι απαιτήσει ε, δημιουργία. Δεν υποκαθιστά την ανάγκη ούτε εξειδικευμένου λογιστή ούτε εξειδικευμένου νομικού, αλλά είναι σε αυτό που μα ενδιαφέρει, δηλαδή η κατεύθυνση του να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν εργαλείο πληροφόρηση στα χέρια του. Αυτά για μένα για αρχή και ελπίζω τα υπόλοιπα στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.